We'll be right back. გამარჯობათ მეგობრებო. ამ ვიდეოში მე ვილაპარაკებ როგორ გავხდეთ იუთუბერი. მე ჩემს community-ში დავდე ორი შეკითხვა. პირველში ეწერა, რომ რასე გადავიღო ვიდეო, როგორ გავხდეთ იუთუბერი, თუ რამდენს შოულობთ იუთუბიდან. 50%-მა არჩია, როგორ გავხდეთ იუთუბერი, 50%-მა არჩია, რამდენს შოულობ იუთუბიდან. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ გადავიღებ ერთ ვიდეოს, სადაც ყველაფერს ვიტყვი. მოდით გადავიდეთ თემაზე. სანამ გახდებოდით იუთუბერი, თქვენ უნდა შექმნათ თქვენი იუთუბ არხი. ალბათ ყველა მიცის როგორ. პირველად ვქმნით იუთუბ არხს. მერე ვირჩევთ რამე ფოტოს, რაც ეხატება ჩვენს არხს. შევცვალოთ უკანა ფონი. მერე კიდე დავამატოთ ფუნქციები. მაგალითად, აღწერილობაში დავამატოთ ჩვენი ლინკები, მაგალითად TikTok-ის, Facebook-ის და ასე შემდეგ. ეს დაეხმარება თქვენს გამომწერებს თქვენი სხვა სოციალური ლინკების მიგნებაში და ისინი ნახავენ რაზე იღებთ ვიდეოებს სხვა სოციალურ ქსელებში. დაიყენეთ თქვენ ვიდეოში არხის ბრენდინგი, რომ კუთხეში ეხატოს თქვენი YouTube არხის ლოგო და აირჩიეთ თქვენი არხის ფსევდონიმი. მორჩა, თქვენი არხი მზად არის. ახლა პირველი რაც უნდა გააკეთო და გააფრთხილო შენი ოჯახის წევრები, რომ ვიდეოების გადაღება გინდა და ხედი არ შეგიშალონ. ყოველთვის ეცადეთ, რომ თქვენ უთახში სიწყნარე იყოს და არავინ არ ხმაურობდეს. რომ თქვენს ვიდეოებში თქვენი ხმა ძალიან კარგად ისმოდეს. მორჩა ოჯახის წევრები ხელს აღარ გიშინან. ახლა თქვენ უნდა მოიფიქროთ კონტენტი, რაზეც გადაიღებდით ვიდეოს. თქვენი პირველი ვიდეო უნდა იყოს საინტერესო და ისეთი, რაც ყველას მოეწონება. მაგალითად, მე გადავიღე ვიდეო საიდუმლო სერვერზე Crowdsman-ში. მაგ ვიდეოს შემდეგ ადამიანებს ჩემი არქი მოეწოდათ და ჩემი არქი გამოიწერეს. ყოველთვის დააწერეთ თქვენს ვიდეოს კარგი სათაური, რომ თქვენი ვიდეო გავრცელდეს და ასევე ადამიანს მოუნდეს მისი ჩართვა. ასევე არ დაგავიწყდეთ აღწერლობის დაწერა. უმრავლესობა იუთუბერი არ წერს აღწერლობას. იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ არ არის საჭირო, მაგრამ ვიდეოს ქვეშ აღწერლობა საჭირო არის. იმიტომ რომ Google მარტივად მიაგნებს თქვენს ვიდეოს და უფრო გავრცელდება ინტერნეტში. შემდეგ რაღაცა არის ჰეშტეგები. თუ თქვენ გინდათ რომ თქვენი ვიდეო უფრო გავრცელდეს, მაშინ გამოიყენეთ ჰეშტეგები, ან უბრალოდ ტაგები. მაგალითად, სიტყვაზე ჰეშტეგ თვითფრინავი. რა თქმა უნდა, ჩემი ვიდეო არ იქნება დაკავშირებული თვითფრინავთან, მაგრამ სამაგიეროდ ადამიანები, რომლებიც თვითფრინავს ეძებენ, იპოვიან თქვენს ვიდეოს. შეიძლება ზუსტად ის არ იქნება, რაც ადამიანს უნდა, მაგრამ სამაგიეროდ შეიძლება თქვენი ვიდეო ჩართოს. ასევე არა მარტო ჰეშტეგი ეხმარება ადამიანს სასურველი კონტენტის მიგნებაში. ჩვენ უნდა გადავიდეთ არხის სეტინგებში, ანუ პარამეტრებში და მან ჩავწეროთ ჩვენი არხის ჰეშტეგები. ეს არის ძალიან აუცილებელი. თანაც იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი ვერ პოულობს თქვენს YouTube არხს. თქვენი YouTube არხი მზად არის. ახლა კიდე გადავიდეთ ვიდეოს მონტაჟზე. თუ შენ ხარ დამწყები კომპიუტერში და არ იცი ვიდეოების დამონტაჟება, მაშინ არ დაიწყო ძნელი აპლიკაციებით, როგორც არის Photoshop-ი. შეიძლება უმრავლესობა ფიქრობს, რომ Photoshop-ი არის პროფესიონალური მონტაჟორი, მაგრამ არა. ჯობია დაიწყოთ აპლიკაციით InShot-ი. შესულ ამ აპლიკაციას ვიყენებ. InShot-ში თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ კარგი ეფექტები, დააყენოთ რამე მუსიკა და დაამონტაჟოთ თქვენი ვიდეო. ყოველთვის ეცადეთ, რომ თქვენ გქონდეთ კარგი მონტაჟი და ამოჭერთ ის, რაც არ არის საჭირო. ახლა კიდე გელაპარაკებით ვიდეოში ხმის დამუშავებაზე. ან კარგ ან კარგ ხმის ხარისხზე. თუ თქვენ იღებთ ვიდეოებს ტელეფონში რამე კარგად გილას და თუ თქვენი ხმა კარგად ისმის, მაშინ უბრალოდ თქვენი ხმა აუწიეთ 200-ზე. სამწუხაროდ თუ თქვენ არ აგავთ კომპიუტერი სახში, მაშინ თქვენ ვერ დაამუშავებთ თქვენს ხმას, მაგრამ შეგიძლიათ თავუწიოთ ხმის სიმაღლე და ასევე ცოტა გაასწრაფოთ. არა ამ შემთხვევაში, რომ თქვენი ხმა გასწრაფდეს, ანუ მილიწამები გასწრაფდეს. სამწუხაროდ ჩემ ვიდეოზე ხმას არ ვამუშავებ, მაგრამ სამაგიეროდ ვიდეო მაინც ძალიან კარგი გამოდის ჩემ ხმასთან ერთად. მორჩა თქვენ გაქვთ დამონტაჟებული ვიდეო და თქვენ უნდა ატვირთოთ არხზე. ეხლა კიდე რა შეიძლება? თუ თქვენ დადებთ უბრალო ვიდეოს, რომელზეც არაფერი არ ახატია, მაშინ თქვენ ვიდეოს რა თქმა უნდა არავინ არ ნახავს. იმიტომ რომ იფიქრებს, რომ რაღაცა ჭღლართი არის და ფოტოც კი არ ახატია. ამიტომ ამის გამოსასწორებლად გააკეთეთ თქვენი ფოტო. შეიძლება ნებისმიერი ფოტო, მაგალითად სიტყვაზე ვთქვათ, ნამცხვარი მოიწევთ აპლიკაცია remove წერტილი bg, როდესაც უკანა ფონს ამოჭრით, ავირჩიოთ უკანა ფონი და და დავაყენოთ ეგ სურათი. ასე ჩვენ გამოგვია ფოტო ვიდეოსთვის. შემდეგ გადავდივართ YouTube-ში და ვაყენებთ მაგ ფოტოს. მორჩა ატვირთეთ თქვენი ვიდეო. ყოველთვის დააყენეთ თქვენს ვიდეოზე end screen-ები. ეს არის ფუნქცია, როდესაც ვიდეო მთავრდება, გამომწერებს ან მაყურებლებს ანახებს სხვა ვიდეოს, რომელიც შეგიძლია ჩართო და ასევე უჩვენებს არხს, რომ გამოიწერო. როდესაც თქვენ საყვარელი YouTuber-ს უყურებდით, ვიდეოს დასასრულში ხედავდით მაგას. ასე თუ შენ გინდა რომ შენმა გამომწერებმა შენ მითითებულ ვიდეოს მარტივად მიაგნონ, უბრალოდ დააყენეთ ნიშნებები ვიდეოს კუთხეში. ეს შეიძლება ვიდეოს პარამეტრებიდან YouTube-ში. მორჩა, თქვენ ხართ ოფიციალურად იუთუბერი. ეხლა კიდე ვილაპარაკებ რა გაიხსნება 500 გამომწერზე. 500 გამომწერზე თქვენ გაგეხსნებათ კომუნიტი. ანუ თქვენ შეგიძლიათ დააპოსტოთ რამე. მაგალითად, სიტყვაზე გამარჯობათ, მეგობრებო, როგორ ხართ? მე ვარ სულხანი. აი სიტყვაზე ესე. შეგიძლიათ დაწეროთ პოსტი. თქვენ გითხოვთ, თუ შენ ყავს 300 გამომწერი და ცოტა უფრო მეტი, როგორ გახსენი კომუნიტი შენს არხზე? იმისთვის რომ გახსნა community შენს არხზე 500 გამომწერის კარეში შენ უნდა გაგზავნო მეზე კომპანიას რომ ჩაგირთონ და მე ჩაგირთავენ ახლა კიდე მოვიდა ყველაზე საინტერესო მომენტი რამდენს გიხდის YouTube და როგორ უნდა გადაგვიხადოს ფული YouTube-მა თუ თქვენ თქვენს YouTube არხზე მოხვედით ფულის გამო და ფიქრობთ რომ YouTube-დან გადაიღებთ რამე ვიდეოს, აიყვანთ 100000 ნახვას და გამდიდრდებით, მაშინ ეგრე არ მუშაობს. საქართველოში YouTube უხდის ძალიან ცოტა ფულს. 0.96 ცენტს, ანუ 1 დოლარს. ეს არის ძალიან ცოტა, მაგრამ არი ფიქრობს რომ რამდენი ცა უნდა იწვალოთ, მაინც ცოტა ფულს იშოვით. შეიძლება მაქსიმუმ 30 ლარი მაინც იშოვოთ, მაგრამ იცოდეთ რომ YouTube ძალიან ბევრ ფულსაც არ გიხდის. ისეთ თქვენ ახვალთ 1000 გამომწერზე და 4000 საათზე თქვენ შეგძლიათ ჩართოთ ფუნქცია მონეტიზაცია და გადაგიხდიან ფულს კომპანია AdSense. AdSense ეწოდება Google AdSense. მაგრამ დაიმახსოვრეთ რომ თქვენ შეგძლიათ გქონდეთ მხოლოდ ერთი ანგარიში მიბმული და არა უფრო მეტი. მორჩა ვიდეო დამთავრდა. უბრალოდ ვიტყვი ბოლო რაღაცას. ჯობია არ უთხრათ თქვენ მეგობრებს გამოიწერეთ ჩემი არქივი. თუ გინდათ უთხარით თქვენ მეგობრებს გამოიწერეთ ჩემი არქივი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ფიქრობ ეგ ჩეთერობად ითვლება, იმიტომ რომ ანუ შენ ეუბნები შენ მეგობრებს რომ გამოიწერე ჩემი არქივი და რა თქმა უნდა გამოიწერენ, მაგრამ ანუ თუ არ ეტყვი, ანუ მაშინ შენ მიეჩვევი გამომწერებისა ყვანჩენით, ანუ შენ ხარ ეუბნები გამომწერებს. რა ქვია გამოიწერეთ არქივი აი მაგალითად მე არ ვეუბნები და მაინც იწერენ და მე მივეჩვიე გამომწერების აყვანაზე არ და მეგობრებისთვის არ მითქია რომ არქი მაქვს რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ დაწერთ კომენტარებში